हेलो गाइस आज हम खेलने जा रहे हैं क्लैश कोड रैंक चलिए स्टार्ट करते हैं और हम्म, ये हमारा स्टार्ट हो रहा है गेम इमोट मार लेते हैं चलिए अगर स्टार्ट हो गया है गेम हम्म, गाइस हम आ गए हैं हम ले लेते हैं ये जी एटीन यहाँ से जाएंगे गए हम जल्दी यार आ गए हैं नीचे और एकदम सिंगल फायर भी नहीं करना है एक ही बंदा बचा है गाइस वो कहां है गजम नीचे आ गए वो देखो गाइस वो रहा वो देखो गाइस स्क्वाड को हमने ही बोला guys OP guys OP in Snapchat comment guys guys जैसे हमारे सब्सक्राइब वैसे ही स्ट्रीमिंग में जाएंगे गाइस गाइस मुझे कमेंट में सजेस्ट करो कि ये मुझे पबजी ओ बैटल ग्राउंड इंडिया गाइस डालनी चाहिए नहीं चलो गाइस हम जाते हैं इधर ओ और फुल स्क्वाड वेट कर रही है गाइस हमारा फुल स्क्वाड गाइस ओ गाइस और गाइस उसके मिनी उसी गाइस उसी पावरफुल है गाइस ओ गाइस लिटरली गाइस थोड़े पे बचे ओपी गाइस सब हमारे दो ही बंदे गए ये देखो गाइस इसने क्या ही टीमिंग करी है गाइस इन लोगों ने चलिए गाइस थर्ड राउंड में आ गए हम हम ले लेते हैं मिनी फाइव एक लेवल टू का हेलमेट एक ग्रेनेड गाइस गाइस एक बार मिनी उसी चला के देखते हैं कैसी है कैसे है गाइस hmm, ये वाला पसंद नहीं है गाइस चलो छोड़ो गाइस मैं आपकी हम बाद में तारीफ करेंगे ओ गाइस सामने बना कैसे हम्म. कैसे मारे ओ गाइस अरे गाइस गाइस मिनी रील तो बेकार निकली थोड़ा छोड़ो गाइस अभी हम किसका देखें ओ खाली दो एडम बनता है गाइस डीजे एडम के लिए एक लाइक मार दो गाइस डीजे एडम गाइस ये मेडी मार रहा है चल भाई रश कर गाइस क्या ही कर रहा है गाइस डीजे एडम ओ गाइस गाइस क्या ये बोया देगा हमें ओ विक्ट्री दिलाएगा क्या गाइस ओ गाइस कोई लड़की गाइस ये लड़की क्या है इसका नेट चले गया शायद गाइस इसका नेट चले गया था शायद गाइस ओ guys DJ Adam is OP guys guys हमारे चार किल है गाइस गाइज अब हम लेते हैं एक एम पी फाइव एक ले लेते हैं गाइस ये ले लेते हैं एक ग्लूअल ले लेते हैं गाइस कवर को काम आएगा तो हम निकल पड़े हैं आज हम जा रहे हैं जा रहे हैं मैं वहाँ पे ही बंदे दिखे गाइस पूरी स्क्वाड टीमिंग कर रही है गाइस गाइस आ रही है आ रही है और किल चोरी कर लिया guys Triple kill. Third round हमें फोर्थ राउंड खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ी गई गाइस हमारे चार किल गई ये देखो गाइस डीजे एडम चलो गाइस अभी हम पीछे चलते हैं गाइस आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में मिलते हैं बाय बाय